o'z solihasini kutib uylanolmay yurgan bo'ydoqlar inshaalloh kelasi yilga mana shu vaqtga mana shu yerga o'z juftingiz bilan birga kelish albatta nasib qilsin